Mun zo karkarar ɗan Turke da ke jihar gidan Rumji. Mun kawo ziyara ne ga gida biyu a inda muka zo musu da saƙo akan wanke hannu. Assalamu alaikum Maryam. Alaikum salamu sahura. Ina kwana. ku. Ina kwana. Lahiya kala an tashi lahiya. Ya tima. Maryam ni na ga wani abu yaran ku sun hina ku zari. Me yasa haka nan? Ni ya kwana dubu duk abin da likitoci suka ce in yi na yi kuma ni na ga yaran ku sun hina ku zari. Kuna hake maɗiyan ku da ruwa da sabini. In za ku ba su abinci. A'a, ya mu ba musamman nan sabon labari ba. san shi ba to albishirin ki sahura goro in za ku gyara in za ku ba ɗiyan ku abinci ku zan wanke musu da sabini da ruwa in za ka shiga dushi ka hito ka sabinin ka ga ruwanka ka wanke sabini sai mai kariyar cuta da bisa ɗiyan mu da mu da ɗiyan mu da uwaye mai kariyar cuta cutoci da a cikin cikin kariya cutoci tsakanin mu da mu da ɗayan mu mu kare mu kan mu cuta yan za mu ba su abinci mu wanke hannuwa in mun ka kare mu wanke hannuwa in za mu aza sanwa bi sabini da ruwa mu wanke hannuwa kuma in mun ka kare sai mu wanke kenan dan kare cuta daga ɗiyanmu kare cutoci daga bisa ɗiyanmu sabura me yasa ya kamata a wanke hannu dan a kiyaye da kare kai daga kamuwa da kwayoyin cuta kamar gudawa wajen mai gida na ƙara ba mu cikakken bayani mai gida salamu alaikum mun ta ka ba ka kawar ba sahura cikakken bayani wadda aka wanke hannuwa in an hito da dushi to ba da shi ku zo mutum sai in nuna muku yadda in mutum hito daga dushi yadda ake ana wanke hannuwa matsayina na mai gida nike kula da wanke hannuwa sannan in babu ruwa cikin bidu ruwa sun kare nike kula ina samun ruwa ina zubawa sannan kuma nike so sabulu na wanke hannuwa ga gidana da inda elena in wanke hannuwa kuma elena ina kula da su suna wanke hannuwa da maya da yara sannan in babu halin sayo sabini ina amfani da toka ga ta nan ne in babu halin sayo sabini ina amfani da toka ga ta nan sannan in za a wanke hannuwan hakan ga aiki saboda sabidi bai kama sai an taɓa ruwa ga sunan sai an yi haka an yi haka an jika hannu tukun ya aka jika hannu ga nan ya jika haka sannan sai abdi sannan sabili ya kama yannan sai a yi haka sai a yi haka Ya ake wanke hannu da kyau? Ana wanke hannu da ruwa daga famfo, galan, ko buta mai tsafta da kuma sabili. Kana aka kuma sahu na biyu kana son ka sake in ma bai isa ba. Kana son ka sake. Yannan kuma sai ka zaka ka dasa ice haka ga na ga hannun na dasa. Saboda wannan ruwa da nake amfani da su ina wanke hannuwa suna gangara mai shi ma wannan ice in ya kama wata ran za na amfani da shi za na amfani da shi wata rana wannan ice ruwan da nake wanke hannuwa suna gangara mai shi ma gashi nan ya kama to wata nan insha Allah za a shan inuwa ta in ya zan babba kuma za a amfani da shi Allah sahura in za ku wanke ma ku hannuwa sai kun kama hannuwa mai gida mun gode allah ya saka da alheri mun gode da wannan magana da kuka ba mu kuma da za mu ta mai amfani da ita mu zo gida mu ba wasu labari su masu amfani da magana assalamu alaikum na zo gidan su maryama na jo wani sabon labari wanda yan mutum ya shiga makewayi ya zaka ya samu ruwa da sabini ya wanke hannun shi kuma ya wanke ma yaran shi hannu da kyau da kyau kuma in yaran shi zai ci abinci ya samu ruwa ya wanke musu hannuwa da kyau da kyau saboda kai ya ci kwayoyin cuta kenan nima ina so a samu min wannan sabini da ruwa a samu min dora yi ma yayana haka nan saboda su samu koshin lahiya kuma Allah saboda wannan abin ya gamsar da ni kenan sabini da ruwa da da wurin wanki kenan na dauka wannan abu za a ci gaba da shi saboda koyon tsafta ai addini ne Yaushe ya kamata a wanke hannu? Ya kamata a wanke hannu kafin dafa abinci, kafin a ci abinci, kafin ciyar da jariri ko jaririya, bayan an fito daga bayan ɗaki ko salanga, da kuma bayan an wanke ma jariri ko jaririya bayan gari. birtin da na yi abun mace ta abun wankin hannu yan ta hito daga magiyoyi nan ma yan ta ta wurin azu san wata dora wankin hannun ta mata wurin azu sabi ne wannan eh, na yi shi ne domin ma'azar sabini an an wanke hannu a ɗora na sabini ciki kuma na mai yan hudodi ƙasa don saboda ruwa ko sun kwanta su ɗora hitowa wannan buta ɗin ita ce wadda in na wanke hannu a ɗin kuma alhali sai in mai da sabinin na ya aji saboda ka bisa shi su ci sabinin na mai wannan gama aji. na gamsar da wannan sabon tsari wanda ya zo mana na wanke hannuwa da ruwa da sabini za mu ci gaba da yin shi da mu ha iyali na mu duka wata ka in mun ka hito daga magiyoyi mu wanke hannuwa da ruwa da sabini kuma yasa nan in za su aza wasu wanke ruwa su wanke hannuwa da ruwa da sabini kenan dan kare lahe iyalin mu da kawunan mu da iyalin mu cututtukan da wanda sun ka bullo kenan dan dai kare lahe kamar da kanmu